botembo te balingi balandi mpona biso toki tokutana na bino rendez-vous ya biso ya tout le mercredi donc à 20 heures tokutana bino lisusu Bobo Messeno avec euh, mon frère Kashisha Oyo to partageait en tout cas euh, émission Oyo concept Oyo je crois que tout tout ça diable émission est belé depuis année Tiko Sila toujours continuer toujours euh, Nangolu ya Nzambe pona ko etifier bana nzambe alors tokutana bino lisusu lelo pona ba comme nde tomesana na thème na biso ya sika lelo tokolobela sur la vie avant la mort la vie avant la avant ya kokufa vie oyo tovivaka avant tokufa tokodevelope yango na kati ya ya emission na biso ya lelo avec frère kashisha bon d'abord frère kashisha Mbote frère Alimia, mbote bandeko balandi. Merci. Voilà donc c'est toujours un plaisir ya ko ya ko se retrouver na emission oyo je crois que ezali concept oyo ekomi dejà ko ko kozwa mwa place na yango je crois que bato bakomi komesana c'est vrai que ce n'est pas aussi facile ya komema eloko moko ya sika parce que ezali émission moko oyo ezali vraiment ya motu fo mpenza kofanda olanda yango parce que ya kodeveloppe ko ba question banini parce que bato mingi balingaka baémission oyo ya ko attaquer ya kotanga kombo ya bato bani oyo ezali mpenza ya connaissance c'est-à-dire qu'il faut kofungola bato donc na biloko mosusu bato bakomprena yango te je crois que bato bakomesana yango toujours parce que ezali concept moko ya kitoko bato déjà bazali kobenga ebele mpo bameka koencourage biso par rapport ya concept oyo alors fo kashisha Avant kokoba avant to bana emission na biso to tika emission na boko ya Nzambe et voilà pour avant to kota na kati ya thème ya biso emission ya biso. Amen. To bonne la komba Yeshua. Kolo to pamboli yo lisusu mokolo lelo mpo na temps oyo opesi biso papa merci mpo na thème oyo to to développer mpo na bandeko mpo na biso mpo na biso nyonso toali na bomoi puisque toyebi ke mutu soki akufi ayokaka lisusu te nkolo To na besoin batu baza na bomoi bayoka biso yango tolobi la vie avant la mort nkolo toyebi suka na biso te mais yo oyebi suka na biso yango toali koya epa na yo po toyebi ke yo nde mobateli yo nde mokengeli yo nde mozalisi na biso papa merci pona temps oko passe na biso merci pona bandeko bazolanda biso merci pona frère alimia merci pona Connexion makambo nionso tozosala papa epesa yo nionso lokumu mokonzi yango naza kotelemela nionso yale ya mabe ya monguna satana kobebisa mosala oyo kotinda basali babe nakati ya mosala oyo kobebisa nionso toali kosala papa nali kotelemela yango na kombo no yeshua nali kosenga ya oyo yo moko otambwisa biso na molimo na yo oyo tolongola makanisi na biso ya kibomoto topesa makanisi oyo eza ya yo papa po toyebi ke ovandi nakati na biso Et la Bible me, me, me dit que c'est de, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Yango nali kosenga mokonzi yo loba kati na ngai, loba na loba na kati ya ndeko na ngai afin que moko kuna libanda azwa réellement quelque chose de ta part. Na kombo na Yeshua nde tosengi boye. Amen. Amen, amen, amen. Merci euh, frère Kashisha na prière ya kitoko oyo ezali kofungola émission na biso ya lelo, la vie avant la mort. Alors, Frère Kakija, je crois que tout, tout fait comprendre d'abord Batou, de quoi s'agit-il Le président lui, à la vie avant la mort, et la vie nini oyo, oh, peut-être qu'on expliquer d'abord Batou, nini penda tokolobela lelo la vie avant la mort ça veut dire quoi ezali ndenge tozo vivre awa avant tokufa ezali nini c'est quoi cette vie oyo tozolobela lelo na kati ya émission na biso ya lelo voilà uh, mbote lisusu bandeko donc euh, frère alimia merci na question na yo Merci na question na yo. Olobi nameka ko expliquer na ba ndeko pourquoi to choisir thème oyo tolobi. Oyo c'est quelle vie tozo lobela? Vie oyo avant la mort c'est quelle vie? Bon euh, au fait d'abord vie ezali nini? Vie ezali phenomène wana biologique ya mutu à partir ya naissance na ye ti na liwa. Soki okufi vie eza susu te. Soki okufi tokomi na vie éternelle, hein, vie spirituelle. Mais na vie na yo ba vie ya mokili oyo. Yango mona lobi olai toloba ke la vie avant la mort nga nalobi mingi mingi ta vie avant ta mort po naye koyebisa mutu moko lelo ke na emission na tosalaki emission passe tolobaki ke uh, la mort ba nini la vie après la mort Ok sikoyo na kati ya emission tolobaki que oui tolobaki que non oui c'est mieux kolobela plus plus la vie avant la mort pourquoi puisque moi je pense que tomonaki mpe na thème wana ya liwa bato mingi bazalaki mpe confus puisque eza ba biloko moko mpo maîtrise yango bien fo yo moko okufa déjà or Tango oza na bo moyi nde ezali que makambo nionso ozo mona polele awa. Na tosalaki na emission passe passe tolobaki que idolatrie par exemple pourquoi est-ce que batu ba otanga na kati ya bible mais baza ko ko kosala idolatrie et puis na suka tolobaki que il ya toujours la chance bien la grace à toute personne soki o revenir na ba na ba decision na ya ya mabe nzambe akoyamba yo alors Concept oyo ya la vie be ta vie avant ta mort ezali pona koyebisa yo donc ndeko na ngai oza kolanda ngai que tango oza na bomoi makambo eza ebele oyo il faut yo o tirer attention makambo wana ekokotire attention na ndenge ya bomoto c'est-à-dire intellectuellement na ndenge ya molimo c'est à dire spirituellement et que ya moto ko aider yo po o developper malamu na ndenge ya intellectuel to na ndenge ya molimo alors siko mm. tango oza na bomoi nde place oyo moto asalaka ba erreur et puis abongisa ba erreur na asa makambo ya, ya malamu siko na, na makambo ya nzambe eza boye lisumu nyonso moto asalaka so asengi bolimbisi nzambe akolimbisa yo me nzambe alobi kaka ke non kende me kosala su lisumu wana te Elingi koloba nini? Soki ozalaki moyibi, otiki moyibi, ça peut etre que moyibi otiki mais mua lokuta eza na mua ndambu. Après otiki lokuta kaka bongo, c'est à dire ozo koma, oza kokoma meilleur. Na kati ya mokanda Nzambe na Eph. Chapitre 4 verset 11. Tango bible eza koloba na biso makambu oyo etali donc cinq ministères eza koloba que non but ya ba ministères wana ba ministères wana ezalaki pona nini pona perfectionnement de saints elingi koloba nini ba saints ba santu oyo eza biso tokoma parfait tango tokoma parfait nde soki tokufi ou bien soki yesu aye nde tokozala enlever alors ta vie avant ta mort naza kopesa yo occasion ya ko comprendre que Po vie na yo ezala malamu, meilleur, na bomoi to na après liwa na yo, ebongi lelo ozwa des bonnes decisions. Or, na kati ya mokanda Nzambe, Nzambe aza kopesa biso possibilite ya kopona. Alobi, J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien afin que tu vives. C'est à dire, soki moto aponi cote ya bien, akotikala pe. C'est à dire pona ko eviter eloko wana, pona ko eviter que ekoma que tango mutu akufi bakomi komituna est ce que avant akufa surement asengaki Nzambe hein, asambelaki Nzambe, asengaki bolimbisi? Po ba doute wana esila yo, ebongi sikoyo lelo ndeko ozolanda ngai o comprendre que Nzambe aza na besoin na yo ozala okoma mwana na ye po ozua bomoi. Eza important bo comprendre concept oyo. Ta vie avant ta mort c'est comme si une personne qui est entrain n'est ce pas de preparer sa pension c'est à dire avant donc okata musala okoma koko tango oza makasi nde ozo sala pona hmm. ofuta n'est ce pas ba taxe wana de façon tango okoma mukolo okasi kosala te nde ba bilo ba mbongo futi wana nini tokoliesa kibo kibo bange na yo c'est comme ça que je dis la vie avant la mort c'est donc le temps au mutu ye moko akoma conscient Naye nayebisi ndeko moko dernièrement ozui mesa otie liboso nayo gauche na droite tout ce qui est mauvais oyo osalaka ya mabe na kuku yo moko oyebi yango otia yango na gauche oyo osalaka ya malamu selon yo otia yango na droite sikoyo osali balance soki omoni que malamu eza mingi senga nzambe asala yo grace Mabe nionso wana elongwa ekoma malamu soki omoni que mabe eza mingi abandonne tout ce que tu fais na molili abandonne tout ce qui est peche oyamba Jesus Christ na vie nayo lokola mokonzi pe mobikisi nayo po ozua bomoi ya seko. C'est ça au fait avant kutu totanga ba, ba versets, ba passages tout ça eza euh, idee ozalaki na sima n'est-ce pas ya message oyo ta vie avant ta mort yango wana etoso question ali frère. Oui, c'est vrai bato bayoki yango mpe totanga ba versets bon nga question mosusu nangi na, na rebondir awa euh, biso bato toza na mokili awa toza ba passager je crois que wana ezali Merci po batu bayebi toza ba pastager toza ba leki nzela nga question nanga ezali koya na biso na mokili oyo parce que ndenge olobi awa il faut ko preparer liwa na yo il faut ko preparer après la mort donc toko preparer ntango tozo vivre awa mais sikoyo biso bato na kati ya mokili awa utilité na biso ezalaka nini kele peut-être mission na biso na kati ya mokili oyo ese mission na biso ezalaka ntango ozo vivre o preparer noko ndenge okokufa après wala onaini mission parce que bato bazolanda biso babiba mais finalement Batu ba vivaka pona nini? On vit pourquoi? Est ce qu'on vit seulement pour preparer la mort ou alors on vit aussi pona ko ko pona ba makambo mosusu parce que toza quand même ko vivre ko ko profiter la vie na biso nde toza ko vivre awa alors eloko ndeko loba par rapport na quelle est l'utilité ya humain na kati ya ya mokili oyo en fait problème eza le frère Alimia Nzambe na bolingo na ye alingaki te ke azala ye moko a se hmm. décidaki asala mutu de façon que mutu wana azala neti representant na ye na se ya mabele awa. Nzambe asalaki mutu oyo tobengaki Adam na Eve. Selon na plan ya Nzambe eza que alingaki mokili etonda na batu ya genre wana ya Adam na Eve puisque les anges bazalaki dejà. Toko toko tokoyeba kutu que nani Lucifer oyo akomi akomi Satan azalaki dejà. ba archange Michael donc Michael ba ba nani ba Gabriel bazalaki dejà mais Nzambe amonaki que non alingaki a faire participer biso n'est-ce pas na kati ya oeuvre ya creation yango omonaki meme na kati ya mokanda Nzambe na na na je na Genèse tokomona que Nzambe apesi meme donc responsabilité na Adam apesa banyama na ba, ba kombo C'est à dire celui qui a donne donc aux animaux leur nom ezali Adam c'est à dire nzambe hmm. akomisi mutu lokola euh, euh, donc coproducteur on dirait on dirait co tobani co co créateur entre guillemets c'est à dire na nga na créer yo pesa ba kombo elingi koba nini hmm. biso mission na biso na mokili awa ezali d'abord pona tolakisa gloire ya nzambe pona to lakisa makasi na nzambe pona to lakisa nguya na nzambe et puis pona to adore nzambe pourquoi puisque na likolo kuna 24 heures sur 24 na ndenge ya temps na biso ça dit chaque jour le 4 etre vivant na le 24 veillard ba adoraka nzambe ça dit nzambe a viva na kati ya ba adoration wana sikoyo yango ba ki asala mutu azala lokola ngai Mais aza sikoyo neti na kati ya se awa puisque mission ya Nzambe eza que na kati ya mokili akela biloko ya mokili pona mutu c'est à dire c'est comme c'est par l'amour que Dieu nous a cree yango to mona mutu moko te na biso azo landa ngai asenga papa na ye na maman na ye bakela ye ou bien babota ye pourquoi tu n'etais meme pas là Meme temps to ba na monde spirituel que non ton esprit etait dejà là mais toi tu etais fictif en tant que humain en tant que mutu na zolo na matoyi tu etais fictif oyebanaki te ozalaki te mais mutu moko te asenga papa na ye na mama na ye donc bo bota ngai alors eloko oyo ngai etikanga eza que meme ba nyama Basenga te ke bazala ba nyama. Elingi koloba ke yo ozo landa ngai soeur. Tango mosusu pe okoka kozala pe mbwa to mpuku to niawu. Mais Nzambe asepeli asala yo mutu. Pona tango mosusu pe okoki kozala pe lokola Nzinzi. Donc Nzinzi asalaka soki a vivaka sept jours. Sept jours ya Nzinzi apres akufi na ye. Tango mosusu okoki kozala pe ngungi quatre jours po okufi na yo. Mais Nzambe andimi asala yo mutu po alingaki yo. C'est à dire mission ya mutu na mokili eko se definir par rapport ya makambo oyo tozo loba lelo. C'est à dire. Yo faut mituna nzambe nasala nini pona yo c'est comme un père aboti bana na ye je ne pense pas que papa alobaka bon alimia yo numero neuf yo kuna numero huit donc c'est ça c'est pas ça c'est à dire mwana nionso tout na ba capacite eza na kati na ye ako joue role mou na kati ya famille et puis tango papa aza kotala amoni ke ah oui mwana oyo aza makasi mingi na gerance donc soki nga naza susu te ye mutu akozala heritier cote peut etre ya ba ndaku cote c'est à dire papa nzambe Akeli biso nyonso tout bato na elilingi na ye. Mpo na nini? Mpo na tokumisa ye, mpo na tolakisa ngolu, nguya na ye na, na kati ya mokili, mpo na to representer ye na kati ya mokili. Nayebi te soki na rencontrer question na yo. Oui, question o repondre na yango, mais na mokili toza ko vivre awa, c'est plutôt le diable qui domine. Donc euh, bato ndenge toza ko vivre ce n'est peut-être pas ce que oyo tu ko définir wana par rapport à ko adorer Nzambe tout ça parce que awa na mokili tokomi na ba préoccupations mosusu yango nde eza ko ko ko concerner biso bato na kati ya mokili awa alors par rapport na yango Est ce que euh, ozo kanisa que biso bato ya mokili oyo tozali mpenza ko respecter principe wana oyo toyaki na mokili mpo na ko adorer Nzambe, ko préparer liwa. Est-ce on respecte ça? Je ne pense pas. Nayebi te réponse ndio kopesa par rapport na parce que ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui parce que bato bazali na makambo mosusu bakomi ko s'intéresser na biloko mosusu au lieu ya ko s'intéresser l'essentiel. Frère, soki na comprendre question na yo bien, c'est-à-dire soki biso bato tosalaka réellement ce que Dieu Don Dieu don do ce que eh elo nini nzambe abengela biso nzambe abengela biso awa parce que il faut d'abord koyebela yango aussi parce que elo yo opesi definition awa toyaki awa mpo na koadore bato mingi mpe bayebaka yango te naye na mokili mpo nasala nini naza na mokili il faut kovivre koprofite na ntango oza kovivre parce que ntango liwa ekoya kovivre lisusu te donc on est ici pour vivre Ko vivre ça dit que bon voilà ko ko profiter na ba bien nioso eza na mokili oyo on peut pas continuer toujours à ko vivre lobi kaka wa doaka nzambe il faut non vivre ça dit que ko profiter na oyo mokili epesi biso c'est ce que bato balobela yango mingi c'est le terme na bato balobela to to ye pona ko vivre ko vivre na définition ozo pesa oyo eza différent na oyo bato balobelaka Bon, avant que na ko na pesa réponse non otanga passage mo biblique awa. toza na kati ya Jean chapitre 17 yali prière oyo Yeshua azosala n'est-ce pas avant euh, amitika c'est-à-dire avant amipesa donc mbeka donc Jean chapitre 17 nakoparcourir quelques versets après na répondre na question na yo que tu lui as donnés. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'ai eue chez toi avant que le monde fait, donc, euh, fût fait. Euh, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as, aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient, ils étaient tiens et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur, donné, je, leur, je leur ai donné le parole que tu m'as donné na continuera luka place moko yesu azoloba euh, zela maintenant maintenant nakiti à 11 et maintenant je ne suis plus au monde mais ceci mais ceci sont au monde et moi je vais je vais à toi Père Saint garde garde-les en ton nom euh, ce, ce dis-je que tu m'avais, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quand j'étais avec eux au monde, je les ai, je gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et pas un deux ne perit sinon le fils de perdition aza kolobela donc pona euh, ndenge ayaki kotika kopesa mission na mokili ndenge euh, bato nyonso bandimaki ya pa kaka Judas elingi koba nini awa c'est-à-dire mutu oyo aza na mokili en tant que mutu Nzambe akelaki yo avec but but Nzambe akelaki eza but ya nini ya kosalela ye c'est-à-dire koadore ye Tango toyeba ko adorer eza koyemba te. Bango soki toza na ko adorer eza kaka koyemba non ko adorer Nzambe euh eza koyemba te eza loyembo te ko adorer Nzambe ezali que tango baza ko pesa histoire ya ba mages tango Yeshua abotamaki balobi nini babi que ba mages bayaki na biloko pona ko adorer c'est à dire ko adorer eza koya pa Nzambe avec de avec avec des phrases mais tu peux aussi adorer Nzambe na façon na ko vivre c'est à dire tu te sanctifies tellement pour lui que tu, tu, tu, tu donnes la place à lui c'est-à-dire tobaki na kati ya émission ya, ya idolatrie que tant oza ko adorer moto mokili oza ko ido, idolatrer ye or que idolatrer moto mokili eza pe que non ofukameli ye oza kobondela ye mais nzambe siko nde alingi tosala bongo mpo na ye alors siko bato oyo baza na mokili soki siko ntango toyaki na mokili nzambe akelaki moto azala parfait mais siko tema na kati ya moto nzambe atiaki le vouloir et le faire adam na eve nzambe nzambe atiaki bango devant épreuve ya kolobaki no bolia nyonso apart fruit oyo Bango balie yango nzambe apesi bango etumbu tango nzambe apesi etumbu na oke mbangu aye kosala ke nzambe akati relation ezalaki entre bango na ye c'est dire sur la terre mutu akomaki mosika na nzambe alors falaka siko ke nzambe comme alinga ye mutu mutu aza kocontinue ko se procree kobotama kokola mais nzambe aye kotinda siko yesu aye na mokili oyo aza ye moko nzambe amikomisi mutu mpo mutu andima makambo yesu akoloba afin ke mutu wana azwa lobiko donc soki siko mutu azwi lobiko nde akokomprendre makambo oyo Na tio comprendre nga frère. Soki ozwi lobiko te mambo wana ozoloba ocomprendre yango te mais frère azoloba nini fongola matoi ya molimo ocomprendre makambo te cestadire la vie avant la mort elingi kobakaka mpo na ngai que ce n'est pas que no okomo vivre chaque jour que non nakufa nakufa mokoni non c'est pas ça cestadire ozala conscient que oza mutu okokufa frère toutaki na 2020 leo tokomi na 2021 est-ce que toi tu penses que oko glisser ka na kati ya na salle salle bebe wana obetani na kati ya mabele bo kufi hein c'est à dire liwa eza ezali eloko ezalaka permanente na batu mais siko batu oyo ba vivaka lokola ba nyama ba bosanaka que liwa ezali ya lobi que nga nao sala bino nga nao mona ngo grace hein bo bo bo se souvenir que boza ba humain que un jour bo kufa na kati ya penser to mona que Soki totangi Apocalypse chapitre 3 verset 20, Nzambe aza na besoin nini? Abi, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Eliko bani? Nzambe akoloba te ndenge nayebi te ovanda obake Nzambe elobelanga non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Na kati ya makanisi no Nzambe aza koyebisa biso siko tanga ozolanda emission oyo que olandaki theatre pendant une heure du temps mais emission esali nango pas meme 30 minutes olingi ozape non landa ti na suka landa ti na suka eza important pona yo puisque tosala yango te que pona tolekisa temps tosala yango po mutu moko abika soki mutu moko abiki na makambo oyo tozosala Nzambe akozua lokumu Nzambe akosepela na makambo oyo tozosala pourquoi Puisque resultat nde mutu eza eza eza important ba pensees na yo nzambe ayebi yango sikoyo comme ba pensees na yo nzambe ayebi yango donc yo moko pe ba pensees na yo oyebi yango sikoyo na kati ya ba pensees na yo travailler sikoyo kende na baki otie makambo ma makambo mabe na gauche olobi yo moko que non je dois abandonner ça ça ça otangi yango na kombo na yango na ba pensees na yo Oza na besoin osala cure d'ame te, wana besoin te ke obenga mutu yo pasteur sambela pona nga non, il peut prier pour toi meme après elongo grave te mais yo moko zua nanu conscience wana après soki totangi na kati ya na kati ya Genese chapitre 6 verset 5 okomona ke l'Eternel vit que la mechancete des hommes etait grande sur la terre et que toutes les pensees de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nzambe azo mona makanisi ya mitema c'est à dire motema pe ekanisaka c'est à dire tango na bino ba pense na moni bango motema pe nzoka ekanisaka c'est à dire yo sikoyo mutu qu'est ce que tu pense dans ton cœur par rapport ya prochain na yo par rapport ya muninga na yo par rapport ya vie na yo est ce que tango ozo ko trompe mwasi na yo Na kati ya makanisi no qu'est ce que tu pense tango ozo trompe mobali na yo qu'est ce que tu pense c'est à dire il faut mutu na kati ya makanisi na ye moko asala oyo tobengi examen de conscience et puis na lobi lisusu deuxième fois na lobi que deuxième partie na lobi euh donc comment est ce que ozo mener vie na yo ozo mener vie na yo que ya donc lia lelo po lobi eza ya yo te ou bien ozo mener vie na yo que non na lia ndambu peut etre lobi pe na kolia Ça veut dire il faut il faut koyeba comment tu mènes ta vie est ce que omene vie na yo lokola ngulu lokola ntaba to lokola mutu ngulu ayebaka te akolala mokoni akolia mokoni et puis ngulu pe ayebi te akoke na boucherie mokoni ayebi ni makambo wana te so mais mutu ayebi que ma fin c'est ma mort or si tu prepares bien ta vie si tu vis bien sur la terre ata soki okufi okoloba lokola apotre Paul que pour moi la vie m'est un gain hmm. hébreu chapitre 4 verset 12 hmm. car la parole de dieu est vivante et efficace plus, trash, plus, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure moelle, et moelle, Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu e juger yo tango naza koloba boye ba pensees na yo c'est ça au faite but na biso eza que o comprendre au lieu ekoma que non okomi na mbeto l'hopital okomi koloba bo bondela po na nga olobi nini bondela ba toza koyoka osusu te ekomi trop tard ekomi trop tard mais siko toza oza na possibilite ya koloba tu transpire tu bouge tu chante tu peux sauter c'est la c'est c'est c'est l'occasion pour toi de mettre tout ça en ordre je sais pas si tu as une question avant que na continuer oui en fait c'est vraiment eza capital en fait euh, omoni nde bato bavivaka awa bato balinga korepousse eloko babengi liwa ah, so ozokanisa mingi makambo ya liwa ozobenda nde liwa eza koya il faut korepoussa yango epuis Eh le fait ya ko vivre na mokili oyo olobaka vivre na yo parce que après la mort tu ne vas plus vivre bon par rapport ya consideration wana yo si batu baza kobanga nde liwa donc kobanga liwa eza kopusa bango ba reflechir mingi te cote ya liwa aussi parce que soki ozo kanisa omoni liwa ekoya et puis somo wana parce que c'est la mort Tu crois que soki mutu alongoli kobanga ya liwa apparemment akoki peut-être a vivre ko preparer eh, mort na ye un peu beaucoup plus facilement na yebi te ezo mona te eza plus peur oyo ekotaka batu po ba, ba, ba, ba preparer liwa na bango na ndenge ya malamu Bon, ça dit frère, pour na batu balobi que ceux qui azokanisa eh. mingi liwa akufa noki, c'est ça? Azobenga ngo, azobenga, azobenga liwa. Ah. ah. donc kobenda liwa le fait ya kopense plus ya liwa parce que toyebi tokokufa mais soki ozokanisa yango ozobenda yango alors le fait mpo ozo repousse liwa ozobosana mpe quelque part aussi liwa ezalaka donc okomi okoma ata so babétise babiloko mosusu baekeke alors soki okanisi ke liwa ezali ozala beaucoup plus prudent peut-être na makambo ozosala c'est un peu na mais c'est qu'est-ce qui est bien frère être prudent ou imprudent frère puisque likambo eza boye Du fait ya kobanga kokanisa eloko po ekoya, ce n'est pas que ekoya te. Ekoya. Bato bakufa, yo kanisi babaki ke bana kanisa liwa chaque jour? Non. Frère ngai nako vraiment nako nako loba likambo moko boye awa ngai esalaki nga pasi ntango nayokai liwa ya garçon syndicat dokolo ça m'a fait trop mal esalaki nga pasi moko on dirait que nayebaki ye ça m'a fait tellement du mal que oh, mais Comment comment moto mutu jeune bako kufa kaka boye liwa eyebani te c'est à dire frère frère ah mutu akufaka abengaka liwa te moto mpe akufaka te atindikaka liwa te mais tolobi kaka boye soki moto azo prepare Eza malamu soki tobi ko preparer ça dit c'est pas que no ke somba cercueil nayebi bongo te nayebi bongo assurance aussi ba so il faut zo assurance na yo te omoni omoni frère soki okoti mo ba mo ba assurance et comme plus euh, eza mingi ko banga ba tusu ba ba banga que ana mbongo ke et puis soki asali bongo te peut-être soki akufi frère nga na na mona te que bomoni na poto par exemple na poto ezala boye soki soki moto akufi na biso na Belgique ezala ndenge biso na na Allemagne ezalaka ke soki soki moto akufi aza na famille te a na, mm. na mbongo te leta ekunda ye ah, mais na anonymat na anonyme ah, ape kuna kuna mpe eza bongo te ezali aussi oh, ouais. eh, ça, ça, ça, ça dit, ça dit, soki yo oza kobatela Au lieu obongisa bomoi ya seko yo ozobongisa cinquième nini okolala nango bo je trouve ça un peu eza bizarre bo wana je trouve ça eza eza un peu eza plus eza mm. osala likambo eza matériel mais matériel yango yo moko okomona te ngai mm. nako décourager moto nyonso to aza na ba assurance ya bongo Ebongaka mutu azala a doit a vivre en suivant n'est ce pas makambo oyo Nzambe alobi. Yango nalobi que natia yango na deux parties, pensee na yo c'est à dire osali yo moko examen de conscience et puis façon ozo mener vie na yo. Parce que façon o mener vie na yo sikoyo nde mutu eza kutu lisusu ya mutu ya soubassement n'est ce pas ya reponse to ya etumbu to etumbu te ekozua yo tango okufa. Puisque tolobaki awa soki mutu akufi na bonzambe Nazo bandela yango lisusu ake na lieu de repos ya tobi repose en paix wana apemi na kimia mais so okufi na bonzambe te oke na lieu de tourment tobi yango nini repose eza sous repose te donc repose te ekomi lokola ekomi c'est à dire oke na place ya mikakatano ya donc ya ya ya ya, ya mabe pourquoi puisque avant jugement déjà yo oleki na place mo intermédiaire eza malamu te pourquoi puisque tu n'as pas fait la volonté de Dieu C'est quoi l'adoration? L'adoration c'est lorsque tu adores Dieu par rapport à ce qu'il est. Tu adores Dieu par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire, oyebi que Nzambe aza mosantu na cadre na biso puisque Nzambe aza tellement munene tokoki ko adorer ndenge ye moko peut-être aza kolinga te to adorer na mwa partie oyo biso toyebi. C'est-à-dire, euh, Nzambe aza saint, so olingi ko adorer Nzambe faut vivre pe na vie moko ya sanctification. Nzambe aza amour, so olingi ko adorer Nzambe faut vivre pe na ndenge moko ya kolinga baninga na bayini na biso yango tobi na Romain 12 awa en que je vous exhorte donc frère par des compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant c'est-à-dire il faut que to offrir ba nzoto na biso c'est-à-dire soki nzoto na yo eza offert na Nzambe elingi koloba que no nzoto na yo eza susu ya yo moko te ekomi kotambolisama na Nzambe Yango apotre Paul akoloba quelque part que si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Christ ne peut pas vivre en toi si tu ne donnes pas ton corps epai ya Christ yango. Yango alobi awa que non soki tosala yango bongo ekozala neti de notre part un culte raisonnable. Et puis awa pe alobi lisusu na deux Corinthiens chapitre sept elobi Na verset un, ayant, ayant donc de telles promesses, bien-aimee, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est à dire soki olingi makambo ezala malamu, otambola malamu, Nzambe a, a, azwa plaisir epai na yo, ebongi ko vivre na vie ya sanctification, c'est à dire tout ce qui est impurite, Ezala cite meme pas donc na kati ya bomoi na yo c'est à dire soki esali que okueyi na lisumu moko boye ndeko senga bolimbisi Nzambe ako ako pardonner yo la femme adultère tout le monde l'avait condamnee mais Yeshua atalabi que femme je te condamne pas mais va et ne peche plus c'est à dire pona nga naza koloba boye Ça ne sert à rien ndenge frère aloba na ebandeli na biso na ebandeli ya mission que mingi balingi koyoka ba emission tolobi ya mutu boye asali boye asali boye asali boye ayibi atongi mais yo siko ozoyoka ngai ozoyoka mutu wana yo osalaka nini est ce que so babi batia vie no na pe na TV pe est ce que yo osepela omona yango bien epesa pe soni pourquoi oyebi ndenge otambolaka c'est pour dire que ne soit pas presse à vouloir ecouter des choses qui te font seulement du bien non de fois il faut il faut aussi koyoka makambu oyo eza ko conscientiser yo de façon que o perdre vie na yo eternelle te na pièce exemple na pesaki na émission passée un bien aimé azoba que non na na do na longo makambo nzambe depuis âge à 16 ans na besoin na zongela papa c'est pas puisque nazangi eloko ya kolia to ya kolata non na so mona naza musika papa so ozo musika papa ozo sentir yango te ce que en toi il ya plus l'amour de Dieu donc bref elingi koloba que non soki toza bana ya Nzambe tokelami vraiment na elilingi na image ya Nzambe tozala capable ya ko capte ba message ya boye pona to prepare n'est ce pas eternite na biso liwa ebangisa yo te pona mwana ya Nzambe liwa ekomaka gain c'est à dire ekomi neti lifuti pourquoi puisque tu ne peux que passer par là pona komona bokonzi ya likolo soki Yesu aye Mpo na biso soki enlèvement esalami, nzoto oyo ya biso eko se transformer. Ekozala soki ndenge eza boye te, eko se transformer. Elingi koloba que non, nzoto oyo ozo batela wana eza nango mpo na temps kaka oyo ya se awa na moyi awa. Bato oyo bakendaka na sanza, akokende na t-shirt te, akokende na costume te. Pourquoi? Mpo kuna atmosphère ya kuna ezo kosenga bongo te, esengaka il faut alata bilamba moko epesaka nayebi te soki combien de kilos. Pourquoi? Sinon te ako kufa puisque atmosphère ya kuna ezo senga bongo. Elingi koloba nini? Soki po to kende epa Nzambe oza besoin mituka na yo te, ba ndaku na yo te, ba copines na yo te, ba copains na yo te, biloko no nionso wana te, ba numero ya banque na yo te, oza oza na besoin kaka otia vie soki otie vie ya Yesu na kati ya bomoi na yo, o preparer vie na yo bien oko mona que tu peux vivre donc paisible ti na ba age ya ba 80 ans pe Nzambe abengi yo oke na kimia. Mais soki ozo vivre na ndenge ya loyenge que non comme naza nanu jeune na sepelisa nzoto soki liwa ekangi yo omona que oke na enfer wana ezala malamu te nayebi te frère soki question Voilà, mateya, mateya vraiment kitoko na ndenge oyo developpe yango. Mais ngai na tuna question par rapport à expression bato balobaka tout se paye ici bas. Tout se paye ici bas. C'est-à-dire que soki osali mabe Okofuta mabe soki osali malamu ofuti malamu c'est à dire que nionso esalemaka avant ya kokufa bon c'est seule expression batu mingi balobaka ngo donc tout se paie ici bas donc soki tokufi nionso esili na ngo comment peut ko explique yango parce que basusu na consideration na bango ezalaka bongo donc na ndenge tozoloba awa Tambola malamu na mokili. Landa recommandation ya Nzambe pour que après la mort okende na repos. Mais ba mosusu baza koloba soki osali malamu okofutama malamu kaka na mokili, soki osali mabe okofutama mabe kaka tango oza ko vivre awa. Comment yo okoki peut etre ko ko repondre na bato baza na consideration wana? Tout se paie ici bas c'est ça? Wana eza plus na cadre ya l'homme recoltera ce qu'il aura seme. Voilà, voilà c'est voilà. ça C'est-à-dire, euh, Parce... omoni, hein. hmm. tout péché, alors tout péché, et pas Nzambe oui. pardonnable. Tout péché la nouvelle alliance et pas Nzambe hmm. pardonnable. Les sommes nyonso, ils pardonnable. Mais ce que le problème vous avez, omoni, Yesu ayaki pona tolonga na kati ya bowumbu ya Satana par rapport ya ndenge Adana Eve babebisaki mais ti lelo soki muasi azo bota abotaka na pasi oyo nzambe alakelaki bango mabe wana ti lelo po ozua olia lipa faut osala musala ti lelo mais pourtant au debut c'etait pas comme ça elingi koloba nini makambo nionso toko sala nzambe ako limbisa yo mais ba consequences ya masumu oko futa yango exemple exemple Yo yo osalaka kindumba osalaka kindumba après ozui sida ozui sida okomi kosambela siko nzambe nzambe nzambe nzambe nzambe alobi ke alobi ya okokufa mais okozwa bomoi ya seko par exemple okokufa no mpe ozui bomoi ya seko mokufi pourquoi puisque ezali n'est-ce pas eh eh eh comment dire lifuti ya eloko osalaki nzambe alimbisi masumu nayo mais ton corps eza eza dejà atteint ko nzoto nayo nzambe abi bon ça va esili c'est bon donc on na pardonner mais nzoto nayo etikali na mabele yo okeyi exemple ou bien soit oza ndumba pe kaka obima na basi tout ça tout ça tout ça jour moko boke libanda boye mwasi moko boye ayebisi yo ke aza na zemi na yo exemple eza consequence parce que soki okomi osambela nzambe alimbisi yo oyebisa mwasi wana boma mwana wana ya consequence ya consequence tomona ngo epa epa abraham akebima na agar aboti ismael et lelo tomona arabe na israel ekomi bitumba lokola likambo mosusu pourquoi consequence eloko nyonso tu ya mabe tosalaka na se ya moi surtout soki obongoli motema te Soki ofuti yango na star te, okofuta yango na monde ya suka c'est à dire na enfer na jugement dernier okofuta yango puisque toute oeuvre oyo ezali toute façon eloko moko te na miso ya Nzambe ebombanaka na Luc 12 balobi bongo c'est à dire tout ce que tout il n'y a rien de cache na miso ya Nzambe nionso osalaka Nzambe ayebi yango toute façon ayebi yango Nzambe ayebi meme motema na makanisi na yo c'est à dire tout ce que tu fais Tango ba bi que tout se paie ici bas eza na sens wana c'est pas na sens ya ko sala revanche non c'est pas ça mais ezali c'est comme si oboti plutot oloni comment dire manga po omona mangue non c'est ça ça dit tout ce que tu tu auras seme yango mutu pe oko recolte mais soki opesi bo moyen bo moyen epa yesu aza capable ya ko longola masumu no nionso wana mais mais mais ba consequences eko tikala soit Ozua comme na na l'etat puisque ozalaka moyibi kombo no ebebi na kati ya casier judiciaire ou bien soit ozalaki maladi etikali na etiki etiki na mwa ba defaut moko na nzoto ou bien obotaki bana libanda bana yango bakomi ba voyous moi je pense que ba consequences wana tokoki kobosana yango te je sais pas soki eza par rapport ya ndenge olobaki ou bien hmm. ouais Ouais, na ndenge na ndenge olobi ospika bien mais na ndenge bende bato baza kosuivre yo awa c'est-à-dire que okosala yo mabe Okoki kotambola lokola ya mabe, mais simplement ozala na chance avant okufa osenga bolimbisi epai ya Nzambe. C'est un peu ça. C'est-à-dire que soki na moment wana avant okufa ozwaki possibilité wana, puisque mingi bazala mpe na possibilité wana, okufi ntango mosusu olalaki mpongi. Okay? Mais soki Avant kufa tu avais cette possibilite ya ko senga bolimbisi donc nzambe akoka pardonner pe makambo tu na yo osalaki oke na yo pe ko pema na, na, na, na repos tranquillement na liwa na yo c'est un peu ça to comprendre um, esprit nzambe eza kotalisa nga boye eloko moko awa nzambe akontaka masumu oui. eza actif elingi koba nini malheureusement eza oui. bongo c'est à dire malheureusement eza bongo nalobi malheureusement pourquoi batu misusu depuis vie ne mobimba atikala kosambela te mais avant akufa apesi bomoi epa nzambe nzambe andimi ye on a vu ça avec le voleur à la croix tomonaki yango na croix yesu ayebisi kaka na butu kaka kaka lelo kaka donc lobi te lelo kaka boye ngai donc na bokonzi ya likolo tokozala nayo c'est pour dire quoi Soki osengi bolimbisi, zala nbe ko zala nde na na grace wana. Zala na grace wana que non na suka pe olingi okufa osengi bolimbisi puisque je connais beaucoup de scientifique, philosophe misusu pe avant akufa a mipesi pe apesi bomoi ne epa Yesu. Bon soki Yesu andimi ye nga naza nani po naboya ye? C'est à dire mais ko Koloba sikoyo que non nasala nionso mabe na mokili comme ça soki ekomi kaka na suka na kufa mais okoyeba ndenge nini que okufa? Oyeba te. Yango omona bato bakufa c'est pas que babendaka liwa to babangaka liwa c'est liwa eyaka eza lokola mbula c'est comme si ata otie parasoleil soki okota na voiture soki okanga yango po mbula ekozwa kaka c'est à dire bref bref elingi koloba que non il faut to comprendre eloko oyo bandeko masumu ezali Ba babenga yango susu na ndenge babenga yango le guillon de la mort eza lokola omoni likonga ezo tshubo na nini na liwa tango osala masumu mingi okoma insensible na makambo ya malamu ezo bebisa motema na yo na cote ya bien ya mona ba politicien a na 80 ans mais azo yiba kaka omoni azo yiba kaka eh. Eza ko donc mabe ezo zipa bolamu tema ti ekomi pe que o se transformer okomi na okomi na okomi donc mutu mabe tomona mutu wana mutu mabe hein pourquoi puisque tomona ba actes oyo ba ba oeuvres ozo sala ba actes ozo sala pour toi soki mutu akufi ezo ezo ezo oza ko kokipe na yo te mutu aza na mbongo yo oza na mbongo ebele mais ata mosusu omona oyebisa ndeko na yo ya muasi to mobali oh non nako pesa yo kaka 100 euros mais oza ata mosusu na 20000 euros na na kati ya compte c'est à dire oza meme meme pas pret pona ko partager Malembe malembe omona okomaka pe cupid ozo mona c'est à dire soki ozo sala likambu ozo persevere na ngo okoma na ngo professionnel non soki oza mutu okosaka mingi okoma donc menteur professionnel soki oza mutu obomaka batu mingi okoma criminel soki oza mutu oyibaka mingi okoma voleur c'est à dire tout wana ekomi sikoyo ndeti que tangu nionso oza na kati na yango nde sikoyo epesi sikoyo ce que la bible dit Les voleurs, les metriers n'heriteront point le royaume des cieux mais sikoyo yo koloba te que non ngai nazo yiba mais avant na kufa pas na pesi bongo epa ya yesu non non non nzambe ba sakana na ye te esimba te esimba te non mais bon ezali na ba consideration ya bato ebele je crois que esalaka masumu senga bolimbisi esala masumu senga bolimbisi ça c'est un peu ça mais tozo kende vraiment na suka ya émission parce que bon kaka ba ngonga na biso kaka ndenge ekendaka na peut-être mpona kosilisa frère kashisha je crois que bato ba comprendre thème na biso ya lelo la vie avant la mort peut-être en résumé peut-être mpona kosilisa cette émission c'est-à-dire que avant ya kokufa komilengela il faut komilengela koprepare liwa na yo e na mokili il faut kotambola selon ndenge nzambe asengi totambola na kati ya mokili oyo makambo ya mokili oyo tokuti na mokili oyo bisengo ya mokili oyo Mwana nzambe a s'interesser nango te aluka kaka le royaume de Dieu nayebi te na conclusion nini oko loba pasi. Yeshua aza koloba na biso totanga totanga passage wana totanga passage wana toza na kati ya Matthieu chapitre 6 verset 33 Um, soki obandi na à partir ya ba 30 kuna ezokita odo comprendre euh, donc euh, contexte nango mais nazwa kaka verset euh, 32 na 33 bilobi elobi boye donc Matthieu 6 32 elobi boye car toutes ces choses ce sont les païens qui les cherchent Votre père celeste sait que vous en avez besoin bana ba biloko ya mokili na 33 alobi cherchez premierement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses ndaku, mbongo, bilamba. Mituka, Yesu alobi, Cherchez premièrement le royaume et la justice, c'est à dire bokonzi ya likolo na bolamu, c'est à dire kozala motema mabe te, kozala koyina, ko, ko, koyinaka batu te, koyibaka biloko ya batu te, kozwaka mwasi ya batu te, mobali ya batu te, c'est à dire Oza ko vivre na justice, ça dit juge soki ba bage ba fou ba ba fundi pa juge juge juge a aloba que na moni nanga mabe pa na yete. Ça dit chercher d'abord le royaume et la justice et toutes les ces choses vous sera donné par dessus. Elingi ko ba nini? Nga na kendaka musala, frère Alima kendaka musala puisque la Bible nous dit que celui qui ne mange qui ne travaille pas ne mange pas non plus. sani nakendaka mosala frère akendaka mosala yo mpo ozolanda nga okendaka mosala pourquoi puisque eza vie ya mokili fo tosala mosala mpo na kovivre mais tolobi te ke okomi kovivre ndie ke mosala na yo okomi nzambe na yo okomi lokola kovivre ngai ngai fo nasala na tour nakoma euh, nazwa bengo nini promotion omokuta banzela mosusu oh non baza na baclub mo eza ozwa bague magique osala non non non non Landa nzela moko. Tango osambela Nzambe, Nzambe apesa yo makasi, Nzambe apesa yo mayele. Frère Alina, mutu soki akoli akomaka zoba, oyebi? Tango mutu akola, na mutu ekoma zoba. Yango nazosenga ba ndeko mix tout biso ba ndeko ba africains, bosala effort. Tango age ezopusana, luka otangaka pe mingi po pona o former sur mutu, puisque mutu eza lokola muscle. Eza donc mutu te mais cerveau. Soki cerveau na yo ezo lemba lemba obosana makambo. Tango obosana makambo, okomi kosala makambo eza ba, ba futilite. Yango mona ba misusu ata azalaki mwana na Nzambe na ba age moko boye akomi kosala makambo moko boye. Ndenge nini moto akomi boye? Pourquoi? Puisque na motu kutu esala nango su bien te. So po motu esala bien, il faut ozala actif. Actif c'est-à-dire oza motu na yo eza ko travailler na ba pensees ya bien na, na ba, na ba na ba pourquoi pas donc bible lecture donc biblique pour makambo zo pesa yo peut-être eloko moko plus na vie mais ce qui est important eza nini cherche d'abord le royaume c'est-à-dire mpo okota royaume fo tika makambo mosusu ya mabe oyo nzambe azopekisa yo nde omona bokonzi ya likolo je pense que Message ezalaki euh, un peu euh, tozui euh, neti exhortation mais tozosenga na yo ndeko olandi biso ntango mosusu ocomprendre ntango mosusu ocomprendre te tuna so ya question toza toujours wana mpona korépondre bino eza nango problème te banzambe apambola biso merci merci merci en tout cas frère kachicha na thème oyo thème vraiment est très intéressant donc la vie avant la mort je crois que eza vraiment na teme oza kokonsene vraimen bana nzambe nyonso oyo boza kolanda biso koprepare liwa vraiment il faut koprepare kovivre mpona koprepare liwa c'est très important parce que liwa ezali biso tokokufaka donc euh, c'est inévitable mais il faut kobongama pour que liwa ekuta yo na libulu te ba tokomi na suka frère kachisa merci na nyoso mpo na émission na biso ya lelo na ndenge bato na bandeko na biso balandi biso partout à travers le monde tokutana en tout cas mercredi prochain donc na même heure na thème mosusu ya sika bomeseno na atanda botikala malamu esika ya bozali nzambe azala na bino merci et à très bientôt merci beaucoup